Hola, somos Tomás, Marcos y Franco, estudiantes mendocinos de Ingeniería Electrónica. Siendo parientes y amigos de personas ciegas, hemos notado que tienen graves problemas de inclusión y uso de la tecnología moderna. Esto dificulta su comunicación virtual e impacta directamente en su vida social. Por eso, decidimos formar un equipo y crear Amilo, el teclado que permite escribir en braille y es adaptable a cualquier dispositivo móvil. A través de él, buscamos sensibilizar a la sociedad sobre problemas que afrontan diariamente las personas con ceguera, y cómo nosotros, con simples actos, podemos ayudarlos. Ahora les presento a Susana, una persona muy creativa y capaz. Su pasión es crear cuentos y poesías, algo que por su condición de ceguera le demanda muchísimo tiempo. Ahora les quiero presentar a Milo. Bueno, al menos en su primera versión. Gracias a él, Susana puede escribir rápidamente y mantener conversaciones privadas sin que todo el mundo se entere. Además, puede navegar fácilmente por la interfaz táctil sin necesidad de tocar la pantalla. En sus versiones posteriores, Milo será el perfecto acompañante para estudiantes, ya que permitirá, por ejemplo, insertar símbolos matemáticos muy fácilmente, y a través de atajos de teclado se permitirá navegar y editar el texto, además de ser configurado en distintos idiomas. Somos conscientes de que nuestras metas son muy ambiciosas, pero impulsados por la semana Steam, podremos brindar una herramienta con gran potencial para disminuir esta brecha que es invisible para algunos. Por eso hoy te invitamos a que juntos nos potenciemos para poder ayudar a más personas como Susana a cumplir sus sueños. Muchas gracias por tu tiempo. La discapacidad no la elegimos. Por una u otra causa ha llegado a nuestras vidas. Lo que elegimos es cómo vivirla. Y la mejor manera es vivirla aceptando y buscando las mejores herramientas para sobrevivir en una sociedad que naturalmente no está preparada para nosotros.